晴天の霹靂棚橋宏との激闘を終えたゴールデンスター井伏浩太そこに現れたジ・アメリカン・ナイトメアコーディ I need you to stand across from me at the Tokyo Dome. I need you. とんでもない男 アメリカンプロレスを駆使する黒い悪夢とインディーから駆け上がってきた日本プロレス界の星2017年新日マットに強いインパクトを残してきた2人が禁断のシングル初遭遇己も世界も覚醒させるみんなでプロレス 1.4